sono io ci sentiamo la macchina della musica! Ah, va a morire. ma in pratica ci stanno delle signore qua fuori che stanno addobbando la casa. Andiamo a salutare. Ok. Signora Cristina! Signora Cristina! Uè! Che state combinando? Io, avuto to! Uh, niente, stanno tenendo festone fare, stanno tenendo fortuna fare la volta, cara, cioè, io, ma vado Natale eh, e ve ne non faccio niente di più. Ah, eh sì perché quello oggi è l'ultimo, poi sta Natale Scusate, senza più che una signora sembra una vecchia. E eh, infatti è vecchia signora. <laughs> Signora Cristina, state a sentire. Stasera vengono i nipoti a trovarmi. Ah, sì! Andando pure via, che quello mi fanno morire. Come fanno morire? Eh sì, che ogni volta che vedo a me mi fanno un infarto. Perché sono talmente brutto che non mi scriverebbero io. Ma sono... sarebbero i figli dei vostri figli? Sì! Scusate, ma voi... Ma, ma voi, Moan? Cioè, fa, lo fate il presepe, fate qualcosa di bello a Natale. Sì, sto facendo, sto facendo preserve, e sto facendo pure l'albero Natale, e ci mi si è fatto fuori la porta, e ci mi si è pure un trollone fuori, fuori un balcone. Posso fare una domanda, P signor però? Se, se ne danno chilometri lontano il trollone. Signore, posso fare una domanda, ma perché ogni, al finale cantate sempre ogni volta che finite la parola? perché io sono una vecchia cantata. Questo l'ha già capito. No, però lo so, io eh, sono una, sono una vecchia che mi piace a cantare, picciò. Cioè. Ah, ma ne pure vostri, <clears throat> ma... e il trattato buono, cioè facete una bella cena, bella cenetta, di dolcette. Allora dai, ci vuole, ci vuole sterilizzare della bellezza, perché sono troppo brutto. Ma non fate le zeppole di Natale. Come, come? Facciamo con cioccolata, che i pallini in coppa, che candite, queste cose. Le zeppole. E sei, peraí, eu sei. E struffoli. E struffole facevo la marmellata. E le miele non vi piace? No, io faccio la marmellata. Aspetta, ah. ma non ci imbrogliamo, struffoli e struppole. E struppole significa che facciamo due bagni. E struffoli sono... Dai, <laughs> ma scusate, ma cosa c'entra? Io sto parlando di struffole. Signor, ma... Io cocò. Signor, morite paura a me. E pastacciolo. Chi è che lo uccide che sta venendo? E che ne sai chi? Io lo conosco. Oh! Ehi, ma fai per esempio. Ma che vuoi? Che cazzo lo so per Cristo? Io mi farei esempio mi porta mugliata ma. Ma io non voglio niente, mi dai tutto negro. Io, con piacere, io, camminate. Signore, che sei marito, ma l'ho pensato. Senti tu, tu mi fai da mangiare sempre le celle volate. casa Millet millete mi yakarsın escuta يا quando جيبنا بلاش كبار ما كنت برشت تازين que كلاسي تندا برا تندا بون تاني nivoto tani figli ma chi l'hai detto che i nipoti sono brutti eh non fa niente che il scarafone è bella mamma so non mi piacciono perché sono troppo brutte mi fanno, mi fanno não io sono che perché non si che volesse uccidere Se volesse se una fattura in curva Ah, já aventura já senhor trás Avventura! Eh già signore, mulito padrone, si tá un fitto in un como é bela que você dosso! Tasiglia, veloce! Com'è bella che sei posto, tutto addobbato come sei, mamma mia, per favore! Hai fatto, hai fatto, hai visto, signore? Hai fatto la casa in Babbo Natale! eu vou levar fare! Ma ogni volta che la faccio che io, che cioccolato, che si sa, io sta mangiando tutta quanto, sto strunzo e é? é merda! La tocco le mutande. Io, pigliate le torce, venite a venire, io, che io tengo a coffoggio, venite a mettere la roba qua. Io, non mi dolce, e venite a mamma per questa strega. Signore di Santo Ma chi è che ti sta facendo l'usore? rosario? Ma giugò, ma gli sentite mai giugò? Mamma mia, ma io sono questi signori che parlano. Stanno facendo lo stadio là vicino, li dà lì. Io ci capite una cosa, no? Io non ci capite una cosa. Io sto buttando io, sto venendo lì e voi mi interrompe il scatolo da me. della tua misericordia, nostra signora di Santo data per voi e per il mondo intero. Mamma mia, ma posso avere una spiegazione e tutto questo? La signora sta facendo rosare la piscina, la sentite! Eh, ma ci capite che sta dicendo rosare? Ma vedi che ha detto che non fa... sono povere, Ave Maria, piena di grazia. No, no Ave Maria, eh, Ave Maria secondo te 11 buono lo usate? Secondo me è tanguaiolo. Abbiamo capito bene, Avio Maria. Ma pure ho detto per esempio... Sono loro, Signore, splendida destra, ma tutti riposo. Ma Scusate, ma sulle tende riposa chi ha detto? È famiglia povera! Ma davanti! Eh, è famiglia povera non danno riposo! Comunque a me, sono pronto e tempo la mamma... Porta in Nostra Signora di Santo Rosario, pregata per noi, pregata per noi che Giuliana Bozzi, della, vicina della pace prega per noi, vicina di Santa Vita prega per noi, del quarto intero, Maria Ecco, sono, bru sono brugliato! Ma non è Lucato che stanno facendo lo sai che avvicinina! Vabbè, no! Oh. Allora, io due, no, dammi un po'! Vabbè! gambe. Oh, lo sti impanati, no, metti che restando giù a sti bacchi in mezzo. Porta in cielo tutte le anime, specialmente i più bisognosi della tua misericordia. Madonna, che non ce la faccio più. per noi e per il mondo intero. Pregate, pregate. Maria è incoronata regina. Come ero, pregate con noi, brigate. pregate. Va buono, no, voglio. Bambini che stanno negli ospedali, per le persone che si trovano in difficoltà, per i giovani che non trovano lavoro, per il Papa, per il nostro governo che si mette una mano sulla coscienza, Pregatevi per le nostre famiglie, per, il, e per i morti. Pregatevi noi! Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, che è Signore, quale importante, tanto da Marinesi che fallisce il proposto Milano, Moresi soccorso uscito degli inverni per soggiorni. Pregate per noi! della legge di Stefano di Così. Di là viene a giudicare i vivi e morti, ritornando oh! la salvezza cattolica, la fusione dei santi, la dimensione dei peccati e la risurrezione che la calma è per l'anno. Ha trapezzato a me ne fa preghiera. È venuto. Ha ingoiato proprio. Che ha fatto le tante rivolte per questo rivolto. Ma dice, dimmi conto, no. Mio custode, subito a custodisci, vecchi governa l'incolo suo affidato dalla vita celeste Vieni a salvarmi, signore delle teste nel Ma che ha fatto a te? Io te la porto. Santo com'era. La mazzata lo manda a me cosa! Sto Bakayım mı Nego? Tahmin ettim kanka sen ruteş kadını kusturuyorsun. i poveri questi! Mamma mia. Veramente. Oye raga, non me lo sapete eh, chi è? Ma sono stato proprio. Oh, non me lo niente, tengono poco a che fare. Eh, eh, ma giusto un attimo esce una cosa, che sapete chi è? Che la signora è mi metà fare un giro e buccia. Che scappa pur metto rosario per l'autista. Con l'eterno riposo. Eh, eh ma perché non... Come dice l'eterno riposo? Avete per l'autista l'eterno riposo sarà loro signore, splendida addetti la luce perpetua riposano in pace, amen. Oh, <laughs> ti rendi conto no? Vi facesse, vi facesse una cosa, l'eterno riposo lo facesse a esso. Vabbè, ah, vogliamo un genere che a me a casa che c'è sopra un corpo a fuoco! Ma vaffanculo, è che ti sei sposato! Abbiamo un genere presso presso, tu credina! Vamos, vamos, via, io vi saluto. Eh, ciao, tutto buono. Eh, ciao ciao, eh, ciao.